videomuzda size Ramazan'a özel örnek diyetmenimizden bahsedeceğiz. Ramazan'da kesinlikle sahura kalkıyoruz. Sahurda pilav, makarna tarzı besinler değil de daha ziyade kahvaltılık besinlerle sahurumuzu yapıyoruz. Öncelikle kilomuza göre sahurda 1 veya 2 yumurta tüketiyoruz. Yumurta anne sütünden sonra protein kalitesi en yüksek besindir. Ramazan sürecinde de sizi oldukça tok tutacaktır. 1-2 dilim peynir tüketiyoruz. Peynirimizin de az tuzlu olmasına dikkat ediyoruz. Ben sahurda zeytin tüketilmesini önermiyorum. Yerine 2-4 tane bütün ceviz tüketilebilir. Ancak zeytinden vazgeçemeyenler de zeytini az tuzlu veya tuzsuz tercih edebilirler. 1-2 dilim de tam buğday veya çavdar ekmek tüketiyoruz. Sahurda kesinlikle pide tüketmiyoruz. Çünkü pide hakkını size iftara vereceğim bol bol domates, salatalık, yeşillik tüketiyoruz. Fakat maydanoz tüketimine dikkat ediyoruz. Çünkü maydanoz idrar söktürücüdür. Vücuttan e, su atımına neden olur. Biz de vücuttan su atımını Ramazan'da istemeyiz. Çay tüketimine de dikkat ediyoruz. Çünkü çaydan maydanoz gibi idrar söktürücüdür. 1-2 hurma veya 2-3 kuru kayısı tüketiyoruz. Bunlar lif bakımından zengin olduğu için bağırsaklarımızı destekliyor ihtiyacımızı da bastırıyor. Son olarak sahurda süt ve yoğurt tüketiyoruz. Böylece sahurdaki menümüzü kalsiyumla zenginleştiriyoruz. Ben diyetisyen Pınar Pehlivan. Takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla